向大家问好，在这一期呢，我要跟大家探索时间的奥秘。时间呢是一种架构，在地球上，我们都认为现在来源于过去，而卯宿星人想要告诉我们的，是现在也可以来源于未来。在时间上有很多的门户，过去和未来都有其重要性和有效性。过去。 和未来都是不断拓展的现在的一部分，过去对现在的影响还在一直持续着，而现在进行着的呢，还在一直增长和成熟。它们与未来对应的部分也是一样的。你们现在所执行的任务，包括改变你们的过去，为了创造不同的现状，你们从未来来到了现在。 我们在地球上的生活呢，遵循着周期，还有韵律。设计生命脉搏的主要影响因素就是月亮。通过月亮运行的周期，以及地球的自转，还有公转，从而定义并且形成了时间。月球呢，围绕着地球进行旋转，而且它在地球的运转周期中呢，充当地球的天体伴侣。直到电出现之前呢。 生命都是按照周期来运作，还有定义的。这些呢，已经持续了数千万年之久。人们可以看见时间的流逝，看到白天变成黑夜，又看到黑夜转为白昼。时间是有区别的，人们可以看到季节的流逝。时间是可以通过对外部事物的观察来进行验证的。可是电力出现之后，这些节奏。 就被打乱了。晚上可以有灯光，因为有了灯光，人们使用时间的方式开始变得不一样。在一天的二十四小时之内，夜晚本应该按照不同的方式去运作，可是由于电灯的出现，给人们提供了更多可以用于拓展的时间。当人们第一次使用计算机工作的时候，他们的时间观念也完全改变了。他们。 可以用计算机来处理时间的扭曲。现代的人们接受了计算机的培训，他们对时间的感知已经传递给了几代人。时间在加速着。然而，计算机是三维世界的显化，反映了时间的崩溃还有扭曲。人们把这种结果呢，带入进了数学思维当中。这样一来呢，像你一样的人就可以把事情来编织在一起。 重要的是呢，要从心理学的角度去感知实相，也就是不同的时间点，把时间的秒进一步细分，以及计算机的普及意味着本世纪科技的繁荣，这完全改变了一切，加快了人们意识向无数可能性方向的发展，在每一秒和每一个时刻，不停地发生着更多的事情。时间有一个变量。 现在，时间已经不可以被测量和计算了。你可以改变、扭曲和移动时间。随着时间的坍塌，新的理念、思想、发明，还有其他的替代方法，每隔一段时间就会轰炸地球上的数学思维。而通过体验自我实现，对当下时刻感知的概率正在觉醒和拓展。 因为你们目前已经掌握了与地球外部智能生物进行联系的方法。总而言之呢，地球现在正在向更高的意识水平和责任感的方向发展。尽管现在看上去呢，我们的世界可能充满了腐败，可是请注意，两个极端的现象在同时发生着。那些持光者正在变得非常有力量。在几年后，你会为这些人所拥有的力量。 而感到惊讶，因为那些人就是你们。你们所拥有的共同理念呢，就是一种对新现实世界的理念。人们以互相尊重、合作和和谐的方式来表达他们的自由。在那个世界里，每种生命形式——人类、动物、植物、矿物——都得到了充分的尊重。如果玛雅人称呼自己为守夜人， 卯宿星人则称呼他们为时间的守护者。玛雅人当然与卯宿星团有关联，他们是进出时间上发生事件的大师，他们也是创造时间枷锁的大师，因为他们可以封锁一切。这样一来，事件就可以直接在你面前发生，因为有时间的封锁，你就看不到他们。时间的枷锁可以封锁你的意识，这样。 你就无法感知同步的时间，时间的守护者也可以对事件进行编排，就像不同的光球可以进入不同时相和方向一样，玛雅的时间守护者们可以把对后代有意义的数据锚定在地球上，因为它们是多维度存在的存有，它们可以在时间上向前、向后或者穿插着移动，他们的文明。 就是基于时间的旅行。就这个故事而言，他们在墨西哥的土地上留下了很多线索，这些线索现在变得更加有意义，因为这是他们成长的目的。现在呢，那些又可以让其他的地方受益。玛雅人旨在建成一个范式，他们想告诉人们将来要发生的事情，地球即将要进入的周期。 时间的周期是基于宇宙门户发展而来的。我们太阳系之中的月亮，还有其他星体与地球之间的关联，对我们身体的电磁场有着非常重大的影响。玛雅人知道，地球的进化呢，不仅仅是牵扯到这个太阳系，而是牵扯到整个宇宙的进化周期。这个宇宙循环体系是基于不同的数字区块划分。 玛雅人基于他们对地球是更大宇宙循环周期一部分的知识，在我们的体系之中创建和定义了时间。